экранда электр чынжыры басымы вакуумга туура келген түтүктү көрүп турабыз түтүктүн сол тарабында спиральдын жанында жылып турган катод орнотулган оң тарабында музда канод азыр чынжыр үзүк анда ысытылган катоддон электрондор бөлүнүп чыгып анын тегерегинде электрон булутчасын пайда кылат кайсы бир электрондор катодго тартылып да кетишет тең салмактуулук абалында бөлүнүп чыккан электрондордун саны кайтып келген электрондордун санына барабар чынжырды туюктайбыз аз чыңалууда дагы ток күчү нөлгө барабар эмес электрондор анодко тартылып ирээттүү кыймылга келе башташат токту пайда кылып жаткан электрондор чыңалууну көбөйткөндө ток өзгөрбөйт Катодтон бөлүнгөн электрондор анодко жетишет ток булагынын уюлдарын алмаштырсак дагы ток жок экенин көрүүдөбүз бөлүнгөн электрондорду талаа кайра катодко алып келет вакуум түтүкчөсүнөн анод болуп турган кезде гана токту өткөзүп карама каршы багытта токту өткөзбөй калган касиети өзгөрмө токту түзөткүч катары колдонууга мүмкүнчүлүк берет бул эки электродту электрондук лампа же кинотрон вакуумдук диод деп аталат